Hey guys, my name is Randy and I'm with my brother Ken. So we'd like to showcase you on what uh, we did on this project. 2021 D-Max yes, 4x4. All new D-Max. All new D-Max 4x4. So we start with the front bumper. This is the full face Hummer King series. Yes. This is Hummer Australia bumper. And then we did install uh, rigid 360 4 inch lights. Then soft shackles using SR Performance. Yes. For the bumper also we have the projector bug lamp. Yeah, included na to, no? Yes, included uh, the bumper. Then we also have here uh, the option skid plate. It's a yes. powder. It's a powder coated. Powder coated. Even this one. This one is also powder coated. Yes. Uh, this is a two-piece bumper, no? Uh, kasama to. And then with under the suspension ginamit natin is the Propender Two series. Yeah, Propender Two. series. Uh, mas malaki yung bore niya compared to regular uh, suspension and even kay Propender Queen, di ba? Yes. Tapos may canister to. Yeah, it's a it's an OEM series. Uh, it's a OEM suspension. Uh, ibig sabihin nun, uh, yung coil strut niya, saka yung coil spring, and the shocks, as one na siya. As one na. And good thing with the suspension, adjustable siya, yung compression and the uh, rebound. rebound. Anong height natin pwede adjust dito? Uh, maximum height for that Zoom series is uh, about 2.5 inch. 2.5. Actually, pwede mag 3 inch, I pero we don't advise that one. Uh, para may, sa, may magsasacrifice ng konti yung comfort ng ano. Pero kung gusto niya lang naman talaga yung height, especially kung sa trail, kailangan niya ng extra height talaga. Pwede nyo taas muna. After the trail, baba nyo na lang ulit. Adjustable na lang siya. So yun. And then, uh, wheel set, uh, we did install a 20 by 12 uh, fuel sled. Fuel sledge. Na lost na, block. Lost block. Lost tapos ni-milled na accent. Uh, negative 44 offset. And then rock with Mastercraft MXT uh, tires na 35, 12.5 R20. 4 inch to, may 2 inches, 2.5 actually suspension, alos 4.5 na nga to eh. Yes. Uh, ah. 2.5 yung suspension, 2 inches uh, plastic engineered body lift. Tapos with the wheel set, nagdagdag pa to ng mga 0.5 eh. So, halos total of uh, 5 inches from the stock height. And nagkasa rin yung 35 inch satin eh, because of the uh, body lift and the suspension. And naka-bumper kasi siya. Yes, nakabumper. So, nakuha na natin yung extra space, lalo na pag nag-full turn tayo. Tsaka kahit mag-flex pa siya, wala na siyang sabit. Yes. And pag nakikita nyo, uh, may ginawa tayong body mount chop, the BMC, or yung tabas. Pero still, parang wala tayong tabas na ginawa kasi malinis. Tsaka yung mud, mud guard natin, andun pa rin. Kabalik pa rin na, ah, balik pa rin siya. Kahit maka-25 and 20 by 12 tayo. Sa horn pala naglagay rin tayo, uh, General Bob? PA, PA. PA, 3 sets PA. 3 sets. And to match the front bumper, Ken, nilagay din natin sa pinakabago 9 Fury roll bar. Na uh, medyo unique lang yung space niya kasi nagkaroon na tayo ng extra space dito, di ba? Yes. Usually kasi sarado yan. Lahat ng roll bar sinasarado nila. Oh, this, this one, bigyan ng new look, open na dito. I think mas mas easier din to install sa mga covers natin. Kasi naka-elevate siya doon sa, ano, yes, sa pinaka-bed. Yes. Sobrang sobrang ganda ng design the logo, uh, LED na rin yan. Tapos yung brake light and the reverse light, LED rin yan. Third brake light? Yeah, third brake light. Uh, pakita ko na lang yung details din. And then, since wala pa tong mga rail guard, uh, what we did, pininturahan na lang natin to ng Raptor paint. Para at least kahit may mga ikarga tayo, sinasampa natin, ipapatong muna natin dito, hindi na hindi siya magagastusan then sa likod, uh, syempre, uh, ah, hammer, hammer bumper pa rin. Nova series. Nova series. Yung iba ko kasi Nova series, may apakan dito, no? Yes. Pero sa D-Max wala. Pero ito kasi yung pinaka-signature uh, uh, ni Nova series, may ilaw na siya. May ilaw na siya. Pwede natin itap sa reverse good thing with the bumper, eh, naka, ano na talaga siya sa ano eh, sa body nung, yes. sa new design ng D-Max natin. 2021 D-Max. Yes, na naka, parang naka-extend siya dito. Yeah. Wala And na. even with the 4x2 guys ha, ah, pwede pa rin kayo maglagay kasi hindi ito mabigat eh. So hindi hindi mahihirapan yung makina. At kasama na rin tong tow hitch, tapos nilagyan pa rin namin ng bow shackles. Yeah, of course. Tapos That's ano pa sa ilalim, guys? Tapos uh, dito naman sa ilalim, syempre nag, uh, nag, naglagay rin tayo nung ano, uh, yung HKS Legamax sa cut pack natin uh, in carbon tip. Itong HKS natin, uh, it's a bolt-on muffler na hindi siya gawa-gawa lang dito. Yes. Uh, from, from HKS, uh, pinadala sa atin dito, yung kinabit natin right away dito sa Bima. Easy install eh. Kung malamig yung makina, less than 30 minutes tapos na to eh. Minsan lang, pagpasok lang ng client sa atin, umaabot ng 1 hour kasi pinapalamig, pinapalamig natin yung makina kasi para tanggalin ko. Eh, tsaka, tsaka yung good thing dito, uh, pwede itong mag-DIY eh. Kasi, yes, uh, yes. Definitely, total. definitely. Total. Ah. So yun, uh, yeah, yung, no? yung sa suspension natin, uh, for the rear one, sa Tune series din. Ah, piggy yes, With the piggy bank. Tapos uh, yung li uh, lip naman natin sa likod, sa likod, yung propender na ad lip. Yes. Yan. Also adjust, uh, adjustable damping din yan for the rear one. So, pwede natin i-adjust according doon sa gusto mong ride. So yun, sobrang simple na build na to pero I know, pag nakita nyo personal to, sobrang mapapawaw kayo. Tough looking because of the height yes. and the size of the wheel set. But definitely, definitely a clean build and a fully functional. Ready to tackle any kind of terrain. Diba? Tsaka hindi, hindi, hindi, hindi regular na nakikita natin yung ganitong build na a D-Max. Yes. yes. And I think ah, with this one, uh, puputok si Isuso dito. Yes, kasi Lalaban na siya kay Raptor, Raptor si Hyla, ah, yes. even the Navarra, sa ang ganda. I, so, I, I think nabasa natin yung mga reviews nito, ang ganda. Eh, yes, ang yes, performance, is a 3.0 engine. Tapos, I think yung mga chassis, iba na rin. At saka uh, running num sa Thailand, running number one pickup to ngayon. Oo, no? Yung tinalo niyo yung mga, I think, yung Toyota or Ford. Si Rocco. Kasi si Concourse sa Thailand is Rocco. Rocco. Uh, anyway, uh, both are uh, all are great pickups but we are just uh, really happy na may bago na naman and the uh, pickup uh, uh, community or followers or uh, nabubuhay talaga yung pickup industry dito sa Pilipinas. Daming, so, daming magiging options. Ang daming bago like yung Labara, uh, another Rocco, tapos Ranger. Ranger ang daming variety Ranger. And then, yun, especially Diyan naman nasa top yan eh. Ranger Raptor. Ranger Raptor. Sobra. Sobra. Yun. Tsaka, yun, yun lang all pickups yun, nahihirapan silang tapatan yung comfort na binibigay ni Ranger and uh, yung space sa loob. Anyway, it is a very very nice pickup, the uh, all new Isuzu D-Max 4x4 and uh, MUX ito maganda rin. No? So yun, pakita mo na lang Marco. Ito na bahala. And uh, hope uh, sa mga more videos natin sa YouTube, iikutan na natin lahat tsaka ma-explain natin. Yes, okay. uh, tsaka para dun sa mga viewers natin, uh, kung may suggestion sila kung ano gusto na gawin videos natin, yeah, comment, uh, down, comment, comment, down. comment down below para at least pag-aralan namin, tingnan namin, i-deliver namin sa inyo. Mga request, mga request, request nyo, sulat nyo lang dyan. Yes. Tsaka huwag nyo lang kalimutan mag-like, and i-share yung mga videos na napapanood nyo at saka subscribe na rin para sa mga videos natin na ina-upload natin, lagi kayong updated. updated. Yes. Hopefully every week naman we'll uh, upload new video. So thank you guys, keep safe and God bless.